Bueno, hola chatos, ¿cómo estáis? Em, esta vez os traigo un vídeo de dibujo porque hace tiempo que comenté que quería empezar a subir este tipo de vídeos al canal y espero que os guste. <laughs> es un dibujo bastante sencillito, lo hice a lápiz y tomé una foto, así que estoy pintado directamente sobre, sobre la foto. Lo primero que hago siempre con este tipo de dibujos es eh, pintar con colores, colores planos, colores base, cada una de las áreas, como podéis ver el pelo, la piel, la ropa, el fondo, cada una, cada una en una capa distinta para poder luego trabajar sobre ello. Em, cuando hago este tipo de, técnicas sobre fotografías, sobre dibujos de foto o sobre dibujos escaneados, o sea, sobre dibujos que no están hechos directamente digital, em, no puedo utilizar la herramienta del cubo para rellenar un área en concreto. ¿Por qué? Porque va, a quedar, va a quedar recortada. Así que bueno, este, todo este proceso de tener que dibujar primero el borde y luego seleccionar <laughs> la parte de dentro y, rellenarla con el color plano, pues es un poco tedioso, pero, la verdad es que da buen resultado. Y bueno, como podéis ver a la derecha me he hecho una pequeña paleta de colores. Creo que las paletas de colores son muy útiles porque con la variedad de, tonos que podemos conseguir en las ilustraciones digitales, en los programas de Photoshop o, o SAI o programas en este plan, es muy útil limitarte a utilizar cuatro o cinco colores para tener una guía y que cromáticamente pues, la imagen sea más, más coherente. ¿no? Luego yo hago lo que me sale de las narices un poco con el tema de la paleta de colores, o sea, me salgo por donde quiero y cojo tonos que no estaban originalmente en la paleta, pero <laughs> el tener una guía desde el principio es muy útil y, y, ayuda un montón. Hice una foto del dibujo en vez de escanearlo porque me parece que queda, quedaba más gracioso, quedaba más orgánico también porque lo he visto en Instagram bastantes veces y, el, pintar digital sobre una fotografía creo que le da un aire muy atractivo visualmente. Y bueno, pues la verdad es que tampoco tengo <laughs> mucho más que comentar sobre, sobre el dibujo. Espero que os guste el speed paint. Lo he hecho cortito porque no quería, al ser el primero que hacía y también un poco una prueba de ver cómo se me daba y ver si os gustaba, tampoco quería hacer un vídeo muy largo. Pero si tenéis alguna duda eh, en concreto sobre el proceso, si queréis que hable de algo en, particular, por favor dejadme en los comentarios porque así sabré un poco cómo, cómo orientar el asunto, si queréis más tutoriales o si preferís que sea más speed paint o si queréis que hable de más cosas de, de arte y demás. Espero que os guste el vídeo, espero que os guste la ilustración. Y bueno, dadle like si os ha gustado, suscribiros si no estáis suscritos y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.